Sisi ACT Wazalendo tunataka taifa la wote kwa maslahi ya wote. Wizara hii si ya wawekezaji wakubwa pekee. Serikali iache ubaguzi na upendeleo, hasa inaoufanya kwa wawekezaji kutoka nje ya nchi. Iweke mbele maslahi ya Watanzania inapoweka mipango yake. Isihusishe tu mipango kwa wawekezaji na wafanyabiashara wakubwa, bali pia ijumlishe na kuweka mipango e, kama hiyo kwa wafanyabiashara wadogo hapa nchini. Na sisi ACT Wazalendo tunaitaka serikali kusitisha mara moja operation za mara kwa mara za kuwaondosha wamachinga katika miji, mitaa, majiji na badala yake iweke mipango miji itakayozingatia mahitaji hayo. Na kama serikali ya CCM haiwataki wamachinga hapa nchini, basi ihakikishe kwamba inaongeza uwekezaji, inaongeza miradi itakaowajiri itakao eh, hawa wamachinga. Maanake wengi wanakimbilia kwenye umachinga kwa kukosa ajira, kwa kukosa fursa katika maeneo mengine ya uzalishaji mali. Jambo la nne ni kuhusu kufua viwanda vya uzalishaji bidhaa zinazoweza kukidhi mahitaji ya ndani. Mkakati wa ujenzi wa viwanda nchini bado haueleweki. Wakati serikali ikisema inaweka mazingira mazuri ya kuvutia wawekezaji kwa ajili ya kuhakikisha sekta ya viwanda inazalisha bidhaa zinazohitajika kwa wingi nchini ili kukidhi mahitaji na kuondoa utegemezi wa bidhaa kutoka nje, mwenendo wa uwezo na uzalishaji wa viwanda vinavyojibu mahitaji ya watu wengi kama vile sukari, mafuta ya kula, nguo, mavazi, eh, mbolea, saruji, sabuni haujibu wito huo. Viwanda vingi vya nguo, mafuta ya kura, sukari na hata saruji vilibinafsishwa na baadaye vikageuzwa kuwa maghala ya kuhifadhia bidhaa kutoka nje kutoka nje ya nchi na wafanyabiashara waliobinafsishwa. Viwanda kama kwa mfano viwanda kama kiwanda cha nguo cha Urafiki, kiwanda cha nguo cha Karibu Textile KTM na mfano wa kiwanda cha madawa ya binadamu cha Keko, viwanda vyote vya tumbaku, viwanda vya korosho na kadhalika. Kuuliwa kwa viwanda hivi kumeongeza utegemezi wa bidhaa muhimu kutoka nje ya nchi kiasi cha kuondoa uhuru wetu wa kujiamulia juu ya mahitaji ya ndani. Tunategemea kuagiza mbolea kwa zaidi ya asilimia 95 kutoka nje ya nchi Tunategemea pia mavazi tunayovaa kwa zaidi ya asilimia tisini kutoka nje ya nchi. Tunategemea sukari tunayotumia kwa zaidi ya asilimia hamsini kutoka nje ya nchi, lakini pia tunategemea dawa e, zinazotutibu kwa zaidi ya asilimia 95 kutoka nje ya nchi. Kwa hivi kama tulivyoonyesha huko nyuma kuwa bado uzalishaji wa viwanda vyetu nchini hauendani na mahitaji halisi ya hapa nchini mwetu. Hii ni kusema kuwa viwanda vyetu vinazalisha bidhaa nyingi za sanaa, eh, bidhaa nyingi za anasa au bidhaa kwa ajili ya kusafirisha nje na si kukidhi mahitaji ya, ya, ya ndani. Ni muhimu kwa serikali kusimamia sekta ya viwanda kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya walio wengi, yani goods for mass consumption. Ni rai yetu sisi kama ACT Wazalendo kwa serikali kwamba sasa ionyeshe kwenye bajeti yake e, nia yake katika kufufua viwanda vya nguo, nia yake katika kufufua viwanda vya kilimo na viwanda vingine ambavyo vitakidhi mahitaji ya ndani. Sisi ACT Wazalendo kwenye ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020 tulisema kuwa serikali ya ACT Wazalendo itawezesha ufufuaji wa viwanda vya kuchakata pamba na kuzalisha nguo kwa maana textile industries, ili kuzalisha bidhaa kama vile vitenge, vijora, madera, mabatiki na nguo zingine zenye ubora wa hali ya juu kutokana na malighafi inayopatikana hapa hapa nchini. Jambo la tano ambalo tumeliangazia katika eh, wizara hii ya uwekezaji, viwanda na biashara ni suala la kupanda kwa bei za bidhaa muhimu hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, nyinyi mmekuwa mashuhuda pia, kumekuwa na mwenendo wa kupanda kwa bidhaa muhimu hapa nchini kusikokuwa kwa kawaida. Swala hili tulizungumzia katika hotuba yetu ya mwaka jana, lakini inaonyesha bado mwenendo wa bei za bidhaa unazidi kupaa. Miongoni mwa bidhaa zinazoonyesha kupanda kwa kasi ni pamoja na vifaa vya ujenzi na unaposema vifaa vya ujenzi una, una hasa hasa saruji, nondo e, na bidhaa za vyakula kama vile mchere, maharage na mahindi. Ingawa katika hotuba ya bajeti ya mwaka 2023 2024 Waziri Dr. Ashatu ameonyesha kushuka kwa bei ya vifaa vya ujenzi. Kwa mfano, nondo ya milimita mbili

mpaka shilingi 45,887 ambayo ni sawa na asilimia moja tu. Sasa kushuka kwa asilimia moja bado hakujaweza kumrahisishia mwananchi wa kawaida kuweza kumudu gharama hizo za ujenzi. Kwa upande wa saruji, mfuko wa kilogramu hamsini mfuko wa kilo hamsini haujabadilika bei, uko bei ile ile ilivyokuwa mwaka 2022 bei hiyo hiyo mpaka sasa 2023. Na kwa upande wa mabati e, yameongezeka bei zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka uliopita. Katika bidhaa za vyakula, waziri amekiri kupanda kwa bei za vyakula kama vile mchele, mahindi na maharage. Maharage yamepanda kutoka shilingi laki mbili kumi na tano elfu 193 kwa gunia la kilo 100 kwa mwaka 2022 na kufikia shilingi laki tatu na elfu moja saba kwa mwaka 2022 kwa mwaka 2023 ambalo ni sawa na ongezeko la asilimia 40 Mahindi gunia la kilo mia moja limeongezeka kutoka shilingi 90,330 kwa mwaka ishirini mpaka kufikia laki moja kumi na tano elfu mia moja arobaini na moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambayo ni sawa la ongezeko la asilimia saba asilimia saba nukta tano Mchele gunia la kilo mia moja limeongezeka kutoka shilingi laki mbili kumi na sita elfu laki saba thelathini na nane kwa mwaka 2022 mpaka kufikia shilingi laki mbili tisini na moja elfu mia nane kumi na tisa kwa mwaka 2023. Hali ya ongezeko hili kwa bidhaa hizi muhimu limepandisha gharama za maisha kwa wananchi, ingawa serikali ime, imekiri kwamba bei zimepaa mno. Waziri wa wizara hii ya viwanda, biashara na uwekezaji hajaonyesha njia wala mpango na hatua za serikali kukabiliana na mwenendo huu wa kupanda kwa bidhaa hizi muhimu. Sisi ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza na kuishauri serikali kufufua viwanda vya ndani vinavyoweza kuzalisha bidhaa za kukidhi mahitaji ya ndani. Aidha, katika suala la bei za bidhaa za vyakula, tunaitaka serikali kudhibiti mfumuko huo holela wa bei kwa kuipa uwezo NFRA kununua na kuhifadhi chakula cha kutosha kwa angalau miezi mitatu. Jambo la sita kati ya mambo saba ambayo tumeangazia kutoka kwenye Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara ni suala la, la mfumo mbovu wa stakabadhi ghalani. Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara kupitia Bodi ya Leseni ya maghala, yani Tanzania Warehouse Licensing Board, inasimamia mfumo wa stakabadhi za madhao ghalani ulioanzishwa kisheria kwa sheria namba kumi ya mwaka elfu mbili na tano na kutekelezwa kwa kanuni za mfumo za mwaka elfu mbili na sita. Mfumo huu kwa sasa katika maeneo mbalimbali nchini kwa mazao upo sasa katika ma ma mazao mbalimbali nchini, hasa kwa mazao ya korosho, kahawa, pamba, ufuta, tumbaku, mpunga na mahindi. Uzoefu wa utekelezaji wa mfumo huu umekuwa ukiacha maumivu makubwa sana